Клатя се като махал, гърмя като вулкана кракатал Сладък като чипикал, викам мамо, майката си е ебал Тя ми вика да не се откажеш само, викам няма, вика браво И непрестанно търся кечери ми и като се свечери, ако ни видиш по-черпини, черпини, Помня на тимбилдинга как ми каш биди Демет имаше за по-красива и отпирина Набили сте си филми, do you feel me? си вирни и, и приеми, че нямаш гъс Ти имаш дирник Ти имаш дирник На който аполу е бирник Говори ми в цифри На твое име пиша 7-8 фирми в щаба няма тинтери митири Влизаме с или не за кинтия Защото нося духа на джингиби И ни мини не на DVD римите ги редя като кирими. foki tiri kimi navam Dika një një vigi O begi O begi